Takže zdraví ťa Edo Jackson sa pri ďalšom páte z Baldi z Basics in Educational Learning a tentokrát tu máme mod Baldi is in prison alebo Baldi je vo väzení od developera menom Stats45. Takže nevieme prečo Baldi je vo väzení, ale môžeme tu vidieť Baldika za mrežami a playtime za mrežami s, s tým porhovaným oblekom a vidíme tu nejakého policajta, čo typujem, že bude principál, lebo videl som tento mod už u rôznych zahraničných youtuberov a prišiel mi taký dosť cool um, mod, ktorý by som si mohol zahrať, takže tak no. A predtým než začneme, by som ťa chcel poprosiť, aby si dal odber, lebo na, lebo môjim snom je dosiahnuť tisíc odberateľov na tomto kanáli a práve tvoj odber mi veľmi pomôže a keď to urobíš, tak budeš dostávať všetky notifikácie, čo sa týka môjho kanála, čiže um, videá, streamy a a všetko možné okolo toho. Takže bez ďalších okecávaní môžeme ísť na to. I have just escaped my cell in prison. We have to get out of here. do bars. Welcome to Bali's Basics in Education and Learning. That's me. I have just escaped my cell in prison. We have to get out of here. Go collect the seven bars. Wow, dig tam teraz podał. come here and get your prize, a shiny quarter. Just click on it with the left mouse button to pick it up. Problem one. Boy, I can't believe it. You're incredible. Problem two. The a good one. Pro OK, 35. Poczułem każde dwerek, które otworzysz. Oh oh. som zvedavý na ostatných, na ostatné postavy, že jak, ako vyzerajú. Tie textúry nie sú tiež zlé, ako. <laughs> No. Ideme si po tretie mreže. Počul som playtime. Hrať. 12. 35. Jo, počujem ju. Nie, ty sa nebudeš s nikým hrať. Počúvaj ma. Ahoj, Baldman. Nazdarek. Rek. Čiže Baldík má oranžové tričko a červené nohavice. To je asi ten oblek, typický väzenský oblek. I am coming where the order here I come. Väzenský. Vezím trošku. a Fortnite por aqui. Então vai. Tobie zou doen, is zo'n beremde score. Daar is ons mijn. Maar waar kijk, bouw die gewoon, Sam. A tam je tiež ďalší peniažtok. Pôjdeme pre piatý notebook, či štvrtý. A a štvrté mraže. Potom pôjdeme pre ten peniažťok. Plus si zoberieme tú bisodu, čo tam je na tom stole jedálenskom. Čiže radšej nie, lebo som si teraz uvedomil, že on je, že ten kvarter bol príliš ďaleko. Teraz poďme tady o to. Zatiaľ som nevidel principála ani playtime, takže som celkom zvedavý. Aha, to je pr <laughs> principál. A ako vzera policajná metla. To ma tiež zaujíma. <laughs> Sweeping time. Goda sweep. Gotta sweep, sweep, sweep! Boundy by mal ísť aj auto. Gotta sweep, sweep, sweep! mu Ja ho nalákam. OK, ide tady od... OK. Toto sme chceli dosiahnuť. Že jo. No. Výborne. Pozriem sa, či není tam principál. Nie bum. A ideme. Tady to. No. Výborne. Baldika, Baldika máme podstarané. Teraz už len zostáva никто и не. Я же принципал, мам, страшил так раз. Камо. I see you. Friend. Ready? Go! Who? You make me? Me dead! Vou até aqui. Yeah. Só para assim... tento peňažčok. Rail Quick. Pospáli. Ne. Prečo som jak pospáli, že smutný. No. I have Dobre. lost you. I don't like that. poriadku. Písoda 1. A máme čas si zobrať energy flavor zesty bar. I am coming, radio door, here I come. No. I see you, friend. No, maar, nerdies Oh, no. Prostě kamenné oh, stoly no. jsou tu. Fast Co robíš? Nie? Will you marry me? Dear Baldy. Looks like it's sweeping time. Oh. Baldy. Never. Gotta sweep, sweep, sweep. Teraz są troszkę zdzieceni. sweep, sweep, sweep! Som zdesený trocha. A už počujem jeho pravidko. OK, OK, OK. A otázka je, že či idem oproti nemu, alebo od neho. To je vec, ktorú si musíme ujasniť. A ja neviem, absolútne. Idem. Aha, ok. Dobre. Dobre, dobre, dobre, dobre, dobre, dobre. OK. Páči sa mi tá textúra na strope. Akože tie kamenné... ne. Kamenný strop. Uh, jo. a dáme si tyčinečku potom. Keď ju budeme samozrejme potrebovať, hej? No. OK. Ježiši Kriste, principál. I hug people for all eternity. Poď fajn, zase ho chcel tady ísť. Teraz ma on tady bude tlačiť. Nie? Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Každý deň chcem uračiť, nechcem. I have lost you. I don't like that. First prize. Waterman. Waterman. Uh, water robot. Waterman. Čiže, kde je náš boleďák? Tam je. Okay, that changes things. Eh, eh, eh, eh, eh. Nie eh. playtime. Sweep, sweep, sweep. A to je bully. Či? Jo, to je bully. Musím dostať auto, lebo tam je bully. Let's play. Hey, Ready, go. Oh, One, two, duck, three. I want to play with someone. Oh. Welcome to Bowling's Basics in Education and Learning. That's me. V tejto verzii, kde je tento mod na báze, tak v, te, v tejto verzii existuje taký, že door glitch, kedy keď ste v playtime, keď skáčete cez švihadlo, tak keď ste blízko dverí, tak ich môžete otvoriť a dostať sa tak von z the Shvihanya I have just escaped my cell in prison. We have to get out of here. Go collect the seven bars. Okay. Okay, Baldi. I will get your seven bars. Now it's time uh, for everybody's favorite good one. Uh, Problem 2. You're doing uh, fantastic. Problem 3. Hey, great job. That's right. You did great! Come here and get your prize! A shiny quarter! Shiny Just quarter. Click with the left mouse to pick it up. Problem one. Uh, great job! That's right! Problem two. Great job! 35. 35 je odpoveď na všetko. Takže, jo. naštval, kde sa naštval. A našou úlohou je zozbierať všetky všetkých 7 mreží, aby sme sa dostali z tohto väzenia. Čo úplne vyzerá ako Baldiho škola, v ktorej Baldi pracoval. No, napíšte mi do komentára, že čo si vy myslíte, že prečo Baudyho zobrala policia do väzenia. Normálne mi to napíšte do komentárov. Som zvedavý, som zvedavý na vaše odpovede v komentári. Trošku pobežíme. play. Uh. Ready, go! One, two, three, four. Wow! Let's play! Let's play again! Okay, okay, musím bežať. Ale musím si dávať pozor na principála, policajta, aby ma aby mi nedal detention, lebo to je neznášané. Keď mi dáte ten žon. Čiže môžeme si kúpiť dve sody Jedna, jedna, druhá. Výborne. Body je... Kde? Aha, už tu je. to sa mi nepodarilo nejako. Principal, čo robíš? Looks like it's sweeping time. Ho. Playtime, nie. Gotta sweep, sweep, sweep. to ja pokazil. Gotta sweep, sweep, sweep. Stále máme jednu výsodu. Friend. I hug people for all eternity. Joj. Um. A tam je bully. Give me something. A tým pádom nemám nič. Krasa boleh Krasa. Uh oh. Tell me about it. Okay, give me. That I have lost you. I, I don't, like, that. that. OK. Teraz. Teraz čo sa ide diať? Viem, že Paud je za mnou. Tak ho nalúrujem. Sem zase, aby išiel sem. eigenlijk. Oh, Niet steeds staan, oké. Eh! Wat? Ah, nou, ga je maar weer zijn. Nou, ga maar weer zijn. Jak som to, u jak som utiekol, kámo? Nežartuj. First prize, nie. Neotáčaj sa. Marry me? ako som sa z toho vyklepal. Fajn. Prečo? Vy toto hoví, prosím pekne. A tu máme bolího. čiže nemôžem prejsť. Výborne. Looks like it's sweeping time. Give me something great. Great. To mi nejako zachránilo život. Pekne. Zoberieme si našu krásnu tyčinečku a ideme ďalej so svojím životom. No. Nevidíš ma! Nie. Musíme zistiť, že odkiaľ ide baldy a potom oh. sposobimy domu. I see you, friend. I hunt people for all eternity. Gotta sweep, sweep, sweep! I wanna play with someone! Let's play! Let's play! play! Let's play. Pustí ma po... Poraj. Nerob mi to už nikdy. Ďakujem. Idem zase tou istou cestou. Let's play! Two, you messed up! One! ale problém je, že nemám žiadnu bísodu alebo niečo. Aby som Paulodino mohol odfliasknúť. Tam je náš Boldman. Výborne. man. Let's play. Ready? Go! One, two, three, four. Wow! That's great! Let's play again! Sometime soon. time. Yeah. Okay. Bod je za nami. Playtime máme skrkuče, dobre. Dúfam, že z nám neskazí celý náš, celé naše kolo. Pretože, ako všetci vieme, Price vie pušovať. Mňa, ale aj iné postavy. Teda nevie pušovať iné postavy. Give me something great. Nedám ti nič, kvôli Nedám. Looks like it's sweeping time! Gotta sweep, sweep, sweep! Gotta sweep, sweep, sweep! Gotta sweep, sweep, sweep! Gotta sweep, sweep, sweep! Tam je bolí. Dobré, dobré. Všiml jsem si, že detention room nemá... Ne nie ma Gotta sweep, sweep, sweep. okna. Gotta sweep, sweep, sweep. Oh, okay. Baron D ma prefrkol a ma obklúčil z inej strany, ak som pôvodne chcel. Takže... OK. Mi nehovor, že koda svibí ďalší policajt. Mi nehovor. sweep, sweep, sweep! Gotta sweep, sweep, sweep! Ideme cez tieto obkločky tu. A dúfam, že Baldik sa od nás bude držať čo najviac ďalej. Alebo chceme vyhrať túto rune, alebo čo? dáme mu dvere. Ale zase počujem fosfaleza. Čiže to bude náročné. Alebo nie. Dáme si... Dva... Tri... Poď! Už! Wow! Let's play! Let's play again! Będę tutaj auto, pewnie. Nie, nie dziś ma. Nie i dziś ma. Co spać. Albo wpadcie podobnie w tej malej chodbiczki. Teraz nemám nič, takže boli ma je tak nepostí. Ne všímaj si ma playtime. Nevšímaj si ma. OK. Išiela do kafeterky. Boli zmizol. Nejakým zázračným spôsobom. Baudy je kde? Tam je. OK. Mohol som zobrať tento notebook, ale... Sa mi už nechce. Proste. Lebo Baudy je blízko a keby som ho zobral, tak by ma určite chytil a to ja nechcem. Lebo... Ježiši Kriste, principál. Ho, ok, takže tak. Ani tento nemôžem zobrať, lebo Baldi je tiež blízko. som mu zobral, že? Jo, tam nie je nič. A tu je... Looks like it's sweeping time! Námok. Oh. Baud je až tamto. Gotta sweep, sweep, sweep! Ježiši Kriste, ja som sa ho tak zlakol. What the fuck? Kámo, to Welcome to Learning the Basics in Education and Learning. That's me. Ježiši Kriste. OK, takže toto bol mod s názvom Baldi is in prison alebo Baldi je vo väzení od developera menom Stats45. Takže toto je vynikajúci mod, ktorý si ktorý obnáša um, um, akože miesto vo väzení a um, veľmi sa mi páči a veľmi sa mi páči ten dizajn všetkých tých postav, akože väzenských postav, hlavne túto Baudík a aj zmena zvukov je tam, zmena textúry je úplná, to ani nebudeme hovoriť, lebo tá zmena textúry je nádherná. Čiže tomuto modu dávam 5 hviezdičiek z 5. Čiže ak si tento mod budete chcieť zahrať vy, link na tento mod nájdete v popisku videa. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber a koment a ja sa budem tešiť u ďalšieho videjka.